Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. Сегодня мы полностью рассмотрим нашу модульную систему Торекс. На момент выхода этой системы мы уже сделали один видеообзор, но с тех пор количество деталей выросло почти в два раза, и многое просто в ролик не попало. Сейчас же обзор получится достаточно длительным, поэтому приготовьте себе чаек или кофеек, а мы потихоньку начнем. Для начала давайте ответим на вопрос, что же такое вообще Торекс. Вот это торакс. И вот это торакс. И даже это тоже торакс. Торакс — это полностью модульная система, которая позволяет вам использовать ту сборку, которая нужна именно вам. Вам нужен тяжелый штурмовой бронежилет — торакс. Вам нужен легкий нагрудник — тоже торакс. Все от плечевых лямок до камербантов вы можете подобрать под свои цели. И зачастую каждая отдельная деталь может использоваться в нескольких разных сборках. Начнем с самой основной детали. Это панели. Передние и задние. И передние и задние панели делятся на три типа. Это стандартные панели Torx, Torx Simplex и Torx LT. Стандартные панели Torx представляют из себя два кармана под любые плиты формата SAPI, а также гранит всех размеров. Изнутри они полностью покрыты трехмерной сеткой, которая обеспечивает вентиляцию, а также защитные свойства. Передний клапан разделен на две половины, поэтому вам больше не нужно поднимать весь клапан, чтобы отстегнуть только один камербанд. Также в верхней части слева и справа находятся два хомута для крепления ваших проводов или, например, шланга от гидратора. А по углам находятся два фастекса для крепления плечевых лямок. Почему именно фастексы? Потому что их можно быстро пристегнуть и быстро отстегнуть. А между ними находится липучка для крепления нашивок. А в самом низу передней панели находится липучка для крепления фартука. На задней части также находится липучка и по два хомута. Но крепление лямок здесь уже осуществляется через две двухщелевые пряжки. А сзади под клапаном находится подрезийное крепление для камербандов. На передней и задней панели, изнутри в кармане на липучке, находится обширное отделение для баллистической защиты, капов, а также для бронепанелей с регулировкой по высоте. Далее у нас панели Torx Simplex, мы постарались сделать их максимально бюджетными, без потери надежности, поэтому материалы те же, но конструкция проще. Изнутри здесь уже не трехмерная сетка, а обычная плоская, которую мы используем для наших модульных жилетов. На передней панели клапан одинарный, а также отсутствуют хомуты. На задней панели тоже отсутствуют хомуты, Да и система регулировки здесь попроще, она уже не подрезиненная но все равно это те же качественные материалы, тысячная кордура и фурнитура в IKK. Ну и третий тип панели у нас на обзоре – Torx LT. По сути, это стандартные панели Torx, только здесь вместо строп отверстия, прорезанные лазером прямо в кордуре. Это позволяет сэкономить в весе без потери надежности, потому что, чтобы порвать тысячную кордуру, нужен как минимум талант. Пока мы были заняты съемками, наша компания успела придумать и произвести еще один тип передних панелей. Это передние панели ROC LT. Их основное отличие состоит в том, что у них отсутствует передний клапан, ячейки моли вырезаны лазером, а роковская пряжка вшита прямо по бокам передней панели. Обратите внимание, что к передней панели Rock LT подходит только камербанд Rock LT. Перейдем к камербандам, но начнем не совсем с камербанда, а с адаптера для передней панели. Именно он позволяет использовать вашу переднюю панель как нагрудник. Для его установки разместите часть слепучки под клапаном передней панели. Скрестите лямки и защелкните все фастексы. Нагрудник готов. Лямки достаточно широкие, чтобы распределять вес, и при этом достаточно тонкие, чтобы не мешаться при ношении с рюкзаком. Ну а теперь перейдем к самим камербандам. И самый простой из них — это стропа камербанда. Да, это тоже камербанд. Нет, у нас не холодно. Если у вас нет желания использовать полноценный камербанд, и вам нужно просто притянуть заднюю панель к передней, то этот малыш вам отлично подойдет. На деле все выглядит вот так. Причем вам не обязательно использовать все три точки крепления, достаточно двух или даже по одной с каждой стороны. При этом они снабжены фастексами, чтобы вы могли их быстро расстегнуть и застегнуть. Следующий у нас на обзоре стандартный камербанд, а также его вариации. Камербанд LT с Molly минус, камербанд Fast непосредственно с фастексами и камербанд KM. Все камербанды крепятся на заднюю панель при помощи трех двухщелевых пряжек. Стандартный камербанд, как и остальные его вариации, снаружи полностью покрыт ячейками Молли и имеет ячейки Молли изнутри для крепления подсумков или дополнительной бронезащиты. Также со стороны липучки имеется ручка для легкого отстегивания. Камербанд LT отличается тем, что вместо строп ячейки моли прорезаны лазером прямо в тысячной кордуре. Камербанд Fast крепится к передней части при помощи трех фастексов. Это позволяет вам расстегивать камербанд, не поднимая передний клапан. Камербанд КМ на первый взгляд ничем не отличается от стандартного камербанда. Но в верхней части находится молния, под которой скрыты два подрезиненных крепления под магазины. Сам карман идет от липучки и до заднего крепления, благодаря чему внутрь вы можете разместить мягкую бронезащиту. Далее у нас одни из лучших решений для жаркой погоды. Это камербанд скелетон и скелетон фаст. Благодаря тому, что он прошит стропой в два слоя, вы также можете размещать на нем и подсумки, и бронезащиту. Он практически не мешает телодвижениям и при этом максимально вентилируется. Скелетон фаст также застегивается на три фастекса, ну и последние варианты камербандов у нас на обзоре. Это камербанды с возможностью быстрого сброса С модной нынче пряжкой рок и со сбросом, разработанной нашей компанией. На роке мы заострять внимание не будем, потому что про него и так все все знают. Рассмотрим более детально именно нашу разработку. В отличие от варианта с роковской пряжкой, вы не теряете ячейки Молли, Можете самостоятельно подобрать, где будет находиться язычок. При этом он также быстро и легко расстегивается. У вас прошло всего лишь несколько минут, а у нас уже пошел второй день съемок, а значит самое время поговорить о плечевых лямках. Если вы не собираетесь сильно нагружать свой торакс, то в принципе вы можете использовать только сами плечевые лямки. Однако для вашего комфорта наша компания производит два вида плечевых демпферов – стандартный и низкопрофильный. Низкопрофильный демпфер представляет из себя простую подушечку из тонкой 3D-сетки, которая крепится на липучку снизу плечевой лямки. Стандартный плечевой демпфер представляет из себя чуть более сложную конструкцию. Он также имеет тонкую 3D-сетку изнутри, также крепится снизу лямки на липучку, но в верхней части у него имеется петля для крепления баллистических наплечников или пряжек, например, для шланга гидратора или проводов от рации. Поговорим о защите и пойдем сверху вниз, начиная с воротника. Наш баллистический воротник состоит из двух частей, благодаря чему вы можете подогнать его по объему, и он не мешает при сбросе бронежилета. Защита шеи по кругу имеет вставку из 18 слоев кевлара. Сзади она разделяется на две части, благодаря чему она не мешает стрельбе из положения лежа. А изнутри нашит мягкий материал для защиты от натирания. Манишка имеет вставку из 9 слоев кевлара, а изнутри нашита тонкая 3D-сетка, благодаря чему вы можете использовать воротник без плечевых демпферов. Однако и плечевые демпферы обоих типов, как стандартный, так и низкопрофильный, мы производим также со вставками из 9 слоев кевлара. Далее у нас по списку баллистический наплечник. Изнутри он имеет вставку из 18 слоев кевлара, снаружи практически полностью покрыт липучкой для крепления патчей, а в верхней части у него имеется скругление, благодаря чему он лучше прилегает к руке и оставляет меньше незащищенного пространства. Изнутри нашита тонкая 3D-сетка для вентиляции и комфорта, Окрепление а к руке подрезинено, Крепится баллистический наплечник при помощи стропы с липучкой. Причем закрепить вы можете его как на стандартный плечевой демпфер при помощи той самой петельки, так и на низкопрофильный, просто пропустив его под липучкой. Далее поговорим о такой важной части, как боковая защита. Мы производим карманы под мягкую бронепанель двух размеров – М и L. Вставки из оригинального кевлара продаются отдельно. Если ваш выбор пал на Камербанд КМ, то для него также имеется отдельно вставка из кевлара. Если же вам нужна более серьезная защита, то мы также производим карманы под керамические бронепанели 4 класса. Также для передних и задних панелей мы производим отдельно кевларовые пакеты по первому классу, амортизационные панели двух видов 12 и 18 мм и керамические панели по четвертому классу. Отдельно отметим, что вся керамическая бронезащита проходила сертификацию в НИИ стали. При этом и в передних, и в задних панелях достаточно места, чтобы вы могли разместить сразу все три элемента бронезащиты. Ну и крайний элемент бронезащиты у нас на обзоре, но далеко не последний по значению – баллистический фартук. Фартуки мы производим в двух размерах. Побольше, в который уже вшито 18 слоев кевлара, и поменьше. Для него вставка из 18 слоев кевлара продается отдельно. Карман для вставки находится изнутри под липучкой. А снаружи имеется крепление молля габаритами 4 на 2 для крепления дополнительных подсумков. Все фартуки крепятся на липучку снизу передней панели. Перейдем к аксессуарам. Начнем из площадки для передней панели LT. Моли ячейки в данной площадке вырезаны лазером прямо в тысячной кордуре, благодаря чему эта панель практически ничего не весит. Однако при наличии данной панели у вас больше нет необходимости постоянно перевешивать подсумки под задачу. Вы можете менять только саму панель. Крепится панель на 4 стропы с липучкой и две площадки с липучкой, которые идут под передний клапан. Все готово. В таком виде панель держится достаточно надежно и случайно оторвать ее у вас не получится. Далее у нас на обзоре две небольшие детали, которые расширяют функционал вашей передней панели. Это площадка фартук и расширитель клапана. Площадка фартук, так же как и остальные фартуки, крепится в нижней части передней панели на липучку. На себя она имеет несколько ячеек моля габаритами 4 на 2, но защитными свойствами она не обладает. Расширитель клапана передней панели нужен в первую очередь, если вы используете камербанд с пряжкой рок Теперь у вас снова есть еще одна линия Молли, а сама пряжка сохраняет свой функционал. Ну и последний аксессуар у нас на обзоре – это серия аксессуаров ZIP. Из себя они представляют ZIP-адаптер, ZIP-панель с Молли минус с габаритами 6 на 12 ячеек и ZIP-ранец. Начнем отдельно с ZIP-ранца. Крепится он при помощи двух молний по бокам и двух строп с липучкой. В верхней части и по бокам находятся ячейки моли для крепления дополнительного снаряжения. Габариты основного отделения 20 на 10 на 33 см, а маленького кармана 18 на 5 на 17 см. Весь этот объем утягивается двумя стропами с фастексами. Также изнутри основного отделения имеется небольшой карман в половину высоты передней стенки. А на задней стенке находится карман для гидратора, хлястик для крепления гидратора и в верхней части отверстие для шланга гидратора, перекрытое стропой. Перейдем к zip-адаптеру. Из себя он представляет две части, которые крепятся на молле и по бокам имеют молнии для крепления остальных аксессуаров. Ну и последняя деталь – zip-панель LT. Как мы уже и говорили, она имеет габариты 6 на 12 молли, благодаря чему вы можете их собирать и менять под задачу. Крепится она также при помощи двух молний и четырех строп с липучкой – Ну а мы переходим к заключительной части нашего ролика, в которой мы расскажем вам, как собрать торакс, что для этого минимально необходимо, и пару тонкостей, связанных с баллистическим воротником и zip адаптером Для сборки торакса нам потребуется передняя панель и задняя панель. Также пара камербандов, в нашем случае это скелетон, одна пара регулировок плеча, ну и для удобства я взял два низкопрофильных плечевых демпфера – для того, чтобы собрать торакс, нам потребуется открыть задний клапан на задней панели и закрепить подрезиненные крепления на двух щелевые пряжки на самом камербанде. Далее делаем то же самое со вторым камербандом. Далее оба камербанда нужно продеть в петлю с липучкой и закрыть задний клапан. После этого плечевые регулировки нужно закрепить на двух щелевых пряжках в верхней части задней панели. Теперь на них можно закрепить плечевые демпферы. И прикрепить все это к передней панели. Сборка торакса завершена, в таком виде его уже можно полноценно использовать. При необходимости вы можете заменить камербанд, поменять длину плечевых регулировок или заменить, например, плечевой демпфер. Торакс полностью открыт к вашим модификациям. А теперь быстренько расскажем про некоторые тонкости, которые связаны с баллистическим воротником и zip-адаптером. Для наглядности мы взяли расцветку Atax. При установке zip-адаптера обратите внимание, что молния должна быть снаружи, а между ними должно быть 4 молли. Правильно, вот так. Что же касается воротника, вы можете обратить внимание, что на нем находятся две стропы с жесткой липучкой. Многие думают, что достаточно просто залепить их на липучку на груди, но это не так. Правильно эти стропы продевать в верхние моли, которые также покрыты липучкой. Правильно закреплять вот так. То же самое относится и к задней части. Модульную систему Torx, все детали всех размеров и всех расцветок, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественное снаряжение может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.